macam Yakuza sekarang? Okay, dia sebenarnya macam ni Dia tak kisah kamu belah tepi ke belah tengah ke Awal-awal memang kena kecam ni Tapi sabar je Cakap dengan dia sabar je dulu Ya, sebab rambut dah sini ya ya? ya, ya, ya. Ah. Pani dah jadi Rambut red tu Kamu nanti tak aku pula screenshot hantar kat kau <laughs> Naik Nazrin, Nazim yang dah dia oh, Dia tak dah, dia tak dah dah borak macam ni.